こんにちは、粟田洋介です。最近ガッシュで絵を描くことが多いんですけど、今日はそのガッシュで猫モチーフの絵を描いていこうと思います。今日は猫アートということで猫モチーフとか猫アートについてのお話も挟みながら絵を描いていこうと思います。 変しているイベントなどで、今は猫ブームだからなって、猫の作品がいっぱいあるのを見て、おっしゃっていく方が結構いらっしゃいます。でも私が猫の絵を描いている理由は、猫ブームとかの流行り廃りではなくて、こうやって猫が身近にいるから、私にとって猫が身近な存在だということにすみません。猫が好きな人の猫の絵と、そうでない人の猫の絵っていうのが見てわかるっていうことを聞いたことがあります。なのでそういった方たちには、私が猫が好きなことを見破られているのではないかと 思いますこうして作品の上に座られた時に仕事を優先しないのも猫好きアーティストの特徴ではないでしょうか この子はアメリカのニューメキシコ出身で生まれたのは多分2005年の4月だと思います 近所の人が2月の寒い時にこの子を譲り受けてその頃生後2週間でその人がミルクを飲ませたりしながら育てましたその2ヶ月後の2005年の6月に私が引き取りましたうち猫1匹だったんでもう1人友達ができてすごい良かったんですけど今まで留守してると1匹しか猫がいなかった時はいつも帰ってくるとドアまで迎えに来てたんですけど2匹になってからはもう寂しくなくなったのか玄関にお出迎えがなくなっちゃったって感じででもねちょっ とすると2匹でドアまで出てくるようになりました 猫モチーフってかなりの人気で今猫ブームとか言われてますけどブームとか関係なしに昔から猫モチーフってかっこよかったり可愛かったり猫っていうのはすごく手になるモチーフなんだと思います猫を飼う前から猫モチーフの絵って描いてたんですけどやっぱり猫を飼うようになってからなんか意識しないでも猫がモチーフとしてまあそれがメインの時もあれば端っこの方にちょこんといる場合もあるしなんかそういう風になってきましたあとは猫アートっていうジャンルで活動するチャンスが結構ある るのでなんか猫に助けられてるんだなってすごく感じます の猫は私の人生初の猫です2005年の2月に飼い始めましたなんかすごい寒い日で外からギャーって声が聞こえて何かと思ったら小さい猫がすごい大きい猫と喧嘩していてその小さい猫というのがこの猫だったわけです 一晩うに泊めたんですけどもしもこんな可愛い猫を飼ってる人が猫がいなくなっちゃったらかわいそうだと思ったのでもしかしたら誰かの猫かもしれないのでその次の日外に出してもし帰ってきたらこの猫を飼おうと思ってそしたらね翌々日だったかな帰ってきたんですねでそれ以来ずっと一緒というわけです その時は子猫だったんですけどすごい小さい子猫でもなくでも大人でもなくって感じで多分人間でいうと中学生ぐらいの猫だったんじゃないかなと思うので2匹とも16歳ということになります 完成した作品です植物の成長というタイトルにしました私の場合書きたくないものを無理に書いてもいいものができなくてで書きたいものといっても需要のないものばっかりだったり <laughs> で描きたいものの中で需要があるのがこの猫モチーフたまたま私は猫が好きでそしてたまたま猫っていうのが今人気があってというわけで結構救われてると思います 猫は大人になってから飼い始めたんですけど子供の時犬を飼っていてでその時は犬の絵をたくさん描いていましたよく犬派とか猫派とかあるかもしれないんですけど私は犬も猫も両方好きなんですけど今うちに猫がいるので猫は身近な存在なんですよねなので猫の絵をたくさん描いてるというだけの話ですなんか猫モチーフ猫アートの話をするはずだったんですけど <laughs> あんまり話すことはないですね